那这一期我们的几我们的什么？ <laughs> 错了有点， <laughs> 很明显漏有这个什么？ <laughs> 欢迎大家回到这个星期的五星。那这一期的我们有紫菜、螺蛳、粉、滴滴、豆腐和紫菜都是我们。 荷兰蛋，然后去泰国的时候买的，我凑走五个口味，还有更多口味，但是因为盒装的只有这五个口味，所以我就买了这五个口味啦。啊，先吃这最普通的啦。下面的话，这 <laughs> 普通到我都没有话讲。然后普通的，最好吃，我最好吃。我不喜欢，它味道太淡了。豆口味嗯，看得出来很重。你是重口味，是紫菜重口味吧？ 有些普通哦，普通哦，普通哦。哇，他叫……我以高分一点，因为我很喜欢吃紫菜。看看是好吃，只是我觉得……呃，就就每一个紫菜能，所以给机会 <laughs> 加分。哈简历是简历。啊，听他评分的。喏，然后我讲啊，我给机会加分。所以我觉得勾楼会更好吃嘛，对不对？下一个口味选择吃辣的，然后。 然后你想要知道它辣还是不辣，其实你可以看一下它的表情，对，它的表情有点红红的，就是辣的。哦，真的？啊，我们在这研究很久，吗？它很多方红，很红，很红。哎哦，真的，我们都不懂它是不是辣的。然后我们看了一下，哎，而且我要看的红哦，这个是浅红哦，浅的。它还有一款是深红色的，那个我没有买，因为那个盒盒装的比较看不出，因为盒装都没有。盒装的这些都是不辣的，要倒装的就看不出了。有辣吗？有辣没？有 <laughs> 哈 这有辣椒也是有个味道，太去么辣，有没它有那个辣椒的那个七里八里的味道，但是还没有辣。七里八里啊？的味道，还不错。我发觉了，好像辣到的没有辣，没有吧？再有这样子吧。 <laughs> 耶！哎呀，轻松那个。 又不好吃，可能我们对它的期待比较高，对，味。这个是个蓝色的鱼的口味，但是又有咸鱼味，道。嗯？对，它第一口下去才好吃，可是它后面哪有另一味道？是，什它的回味有点奇怪，它让我很用力的去吸这紫菜。 <laughs> 明白了没有？为什我没有味道了。我感觉三瓶差不一样色，我觉得反正闻下去就它口味不重，这个闻下去有一点鱼腥味。 但是吃下去的时候就，讲一有点酱牛味。你要上整片才会一点点，讲一下太大鸟这个味道。我觉得好像是不像是海鲜的味道，好像是酱油味道。然后我觉得我要吃完整片，它会有那个一点点的海鲜味就是你吃第一口到最后一你的那个味道累积到嘴巴才会那个味道。那这个是 cheese 口味，还是新鲜的紫菜？嗯。 <laughs> 甜的，它的气是甜的。嗯，我 expect 的气是咸的。因为上一个它海鲜没有什么海鲜味，然后这个它气有汽水味道。虽然那个汽水味道不是，可能不是很喜欢，可是它至少它口味是气的可是它有那个汽车味道的。就它比起之前呢，它这个呃口味比较重一点，然后有汽车味道。那有一种塑胶味。哇，辣椒味啊！哇塞，酱油味。 高分，哇，给你出高分哦！我嗅的时候感觉它是甜的，我吃的时候感觉它是有点咸。我喜欢它的那个甜，啊，它甜中带咸，嗯。着我味道，然后比较特别，然后不会特别到像这个七层，然后特别到乖乖。如果你喜欢吃甜的，我就推荐这个；如果是咸的话，我就推荐我们第一个吃的那一。就这样。 喜欢我们的影片的话，记得 like，and share 去。可以的话，记得订阅我们的频道。我们下次见，拜拜。